ha'u likwa cucu, to hau ja ka kari mainu ya ko me te kai kai wana ta ina kanu phaka ya anai hawa i wa no phaka mare hin tira ko me te ni tai wana wa te ti nai kana pa ya ta wa wa pa ju chama piuka me ke le wa ta ka wa na ma hau wa pura ka ti nai kana ke ma ke wa ya wa ya ta wa mare nu ya me mare cik naik kana pecu kapi cik naik kana pecu mari patu cik naik kana pecu mari lichi wata kana ni pecu piu kame te yawi ma cik naik kana pecu yawi kamari cik naik kana pecu mari me teni piu kana na pana na ku kai iya taka naik kana pecu naka me teni wapina ya taka lo piu kina kana kenu makati wahala pi piu kana kai wana na ku Ah, hoy le eh, buenas tardes para todos y para todas. Aquellos seres, aquellos hermanos, aquellos hijos y aquellos madres. Saludando a la madre tierra Pachamama. Saludando al origen. Con mucho gusto, mi nombre es Payé Yupaymi. Vengo del territorio Apaporis, paraná de la comunidad Macuna, Yaigohe, Hueco y Tigre, Toaca. Allá es mi nacimiento, nuestro, nuestro sagrado territorio, donde traigo aquí este mensaje para compartir con la humanidad, para presentar esta historia de mis abuelos, los antepasados. Entonces quiero dar esta luz, esta armonía, esta alianza de corazón para todo lo que me ven, lo que me van a ver a través de esta información. También invitando a todos esta persona que, está aquí sentado es el que siempre conecta con Dios y a través de Dios manejamos nuestra cultura. Y aquí presentando el abuelo Yajecito, Capi. Con este lo que hacemos y lo que hago es para dar vida y sanar a la humanidad, despertar la conciencia y, sacar todo lo pasado y hacerte respirar y, y, dar esta armonía de sembrar el corazón a cada uno de nosotros. Estoy aquí para mandar mucho esfuerzo, mucho amor, mucho coraje para todos, de mi sentir, de mi sabiduría, de mi corazón, para dar y a dar muchos abrazos para todos y mucho amor. Y también invitando y que me conozcan esta persona que está pasando en este momento, que espero aquí que lleguen de donde tengan que llegar y los recibo con amor, compartir conmigo, a danzar conmigo en mi territorio, cantando al abuelo Dios de la tierra yurupari nuestro origen, nuestro linaje, y aquí presente para todos. Un abrazo que mando eh, para todos los que están viéndome en este momento. Gracias, gracias. Ajo. Ajo. Vamos a saludar al territorio Cumandai. Vamos a saludar de diferentes territorios, lugares, saludando los espíritus, los abuelos. Este canto que voy a compartir es Canto del Águila. Dice así para todos. Espero que escuchen y que compartamos del espíritu y del sueño. y Aperiya, aperiya, kuya wairi kuyai, aperiyukuri, periyukuri kenayai, kenayai wapireyu, ayaka rumar koyakar eriyuku maiku urikoya iwaniro iwaniruko eruko e ayai Usha. Oh. Oh. mito. oh. Ah,